今からご覧いただく映像は沸騰水型原子炉の設計基準事項を超えるようないわゆるシビアアクシデントを想定し視覚的に説明したものですこの例では二十数時間に及ぶ事故の経過をおよそ5分の映像にまとめています それではマーク1型格納容器を例に原子炉圧力容器につながる大きな配管が破断し大量の放射性物質が環境に放出される様子をご覧いただきますこれは事故発生後に制御棒が完全に炉心に挿入されたことにより原子炉が停止しその後 炉心を冷却するための全ての注水に失敗するケースです配管破断事故が発生すると冷却剤が流出し原子炉圧力容器内の水位が低下します 制御棒は挿入されますが注水に失敗するため炉心が露出します炉心が露出すると燃料の冷却ができないため残留熱により燃料温度が上昇しますそして最も温度が高くなる炉心中央部の燃料が溶融します溶融した燃料は やがて原子炉圧力容器下部に到達します解析により事故発生からおよそ1時間でこの状態になると予測されます原子炉圧力容器は厚さおよそ12から15センチの鋼鉄製ですが溶融した燃料は非常に高温であるためついには原子炉圧力容器を貫通します 解析により事故発生からおよそ3時間でこの状態になると予測されます貫通した溶融燃料は原子炉圧力容器を支えるペデスタルの中間床面に落下しますそしてコンクリートの床を侵食しながらガスを放出し格納容器の温度及び圧力を上昇させます マーク1型格納容器ではその後溶融燃料がコンクリートで形成されたペデスタルの中間床面を貫通しさらにその下部にあるコンクリート床面上に落下します ペデスタル下部のコンクリート床面に落下した溶融燃料によりガスが発生しますこのガスが格納容器内に充満して温度及び圧力が徐々に高くなりますそして圧力が格納容器の限界を超えた時に格納容器のフランジ部から原子炉建屋内に大量の漏洩が起こると想定し防災策を講じます 漏洩したガスには気ガスや要素などの放射性物質が含まれており原子炉建屋を経由して排気筒から環境に放出されます今回は防災用事故シナリオ理解のために配管破断に起因する最悪の事例をご覧いただきました万一 こうした事態に至った場合でも住民の方々に安全安心していただけるように日頃から防災担当者への訓練を通して原子力災害時の対応能力の習熟に努めております。